Hello everyone, welcome again with Learn English with Kudia. مرحبا بكم مجددا مع فيديو جديد من فيديوهات تعلم إنجليزية مع كوديا. Uh, today, as you have, as you're you're uh, watching now, uh, we have the second video concerning educational terms for those who are interested in in uh, applying for the teaching exam or professional exam, all those who are studying at university, especially uh, uh, educational psychology, and those who are now uh, specialized in uh, educational program, and also those who are now at uh, the regional centers of teaching uh, we're talking about the trainees. Uh, as you see today, we have the second video concerning educational terms uh, and the term of today is method we're going to see what is a method and to describe it better okay so stay tuned and let's get started So uh, we're going to start with what is a method. So as you're uh, looking at here, a method is the practical realization of an approach. A method is the practical realization of an approach. Um, in the first video, we have discussed uh, the approach in details. So if you haven't seen the video yet, you can go and check it. I will leave it in the uh, at the end or you can check it in the description box. Um, here a method which is طريقة in Arabic is the practical realization هو كنقولوا بحال التطبيق العملي للمقاربة approach okay ما بغيتش نعطي الاسماء بالعربيه لان بعض المرات الا عطينا الاسم بالضبط بالعربيه يقدر يكون عنده بزاف ديال الابعاد يقدر تفهمو انت بواحد الطريقه اللي هي غلطه اوكي so approach تحدثنا في فيديو سابق هو مجموعه من النظريات المرتبطه بطبيعه اللغه وتعلم آه، اللغه اوكي هذا هو كنقصدو بابروتش اوكي هنا ال method هو التطبيق بحال كنقول هنا التطبيق ديال الابروتش اوكي So uh, let's can, uh, carry on. The originators of a method have arrived at decisions about it. Okay. المنشئين يعني ديال ال method ديال الطريقة توصلوا إلى مجموعة من القرارات آه، اللي مخلي لها كي يعني كيفسروا يعني شنو كيكون عندنا في هذا ال method. ال method مناش كتكون ولا شنو الوظيفة ديال ال method شنو كتورينا شنو كتوضح أوكي okay. من بينها types of activities yeah. انواع يعني ديال الانشطه اللي ممكن نديرو طريقه معينه okay types of activities also we have roles of teachers and learners آه، ادوار كل من المتعلمين والمعلمين يعني الاساتذه والمعلمين ادوار ديالهم والادوار ديال المتعلمين يعني واحد شنو هو الدور ديالهم And we have the kinds of material which will be helpful. شنو هما الأنواع ديال آه، التقنيات أو الأجهزة أو كما كنقولوا حنا بالدرجه ال matériel okay؟ والأدوات اللي ممكن تساعدنا فاش باش نطبقوا هذا ال method okay؟ باش نطبقوا method من طريقة من الطرق ميثود اوف ميثودز good the kinds of material which will be helpful and also some model of syllabus syllabus organization كيعطينا ايضا آه نموذج ديال كيفاش كيكون المنهج او التنظيم ديال المنهج من خلال هاد الميثود okay good so those are some uh, uh, criteria that we can follow to know that this is uh, a method or these belongs to أما okay؟ كنشوفوا أنه نوعية الأنشطة أدوار المعلم والمتعلم آه، أدوات اللي ممكن تساعدنا لتحقيق هذا ال method وأيضا آه، كيفاش كيكون المنهج منظم خلال هذا ال method okay؟ آه، methods include various procedures and techniques okay? methods يعني يتضمنون يعني إجراءات وتقنيات متعدده ومتنوعه اوكي غادي نشرحوا ان شاء الله فيديوهات لاحقه اش كنقصدوا بروسيجر وايضا تكنيك اوكي ديك ال method يعني كيتضمنوا مجموعه من الاجراءات procedures and techniques اوكي اوكي let's كاري uh, carry on again here we have when methods have fixed procedures informed by a clearly articulated approach. They are easy to describe. نشرحوا هنا أيضا يكون methods من كيكونوا الميثودز عندهم fixed procedures يعني إجراءات محددة يعني واضحة وباينة okay? آه يعني مستنبطة من آه approach محدد واحد الابروتش اللي هو محدد يعني ما, ما, ما جيبيش شي حاجه من هنا وشي حاجه من هنا يعني ابروتش محدده وواضحه و اجراءات يعني فيكس يعني ماشي آه، متناقل قوى هنا ولا هنا كتكون بلاصه واحده fixed procedures هنا يمكننا يعني نقولوا بان they are easy to describe يعني سهل بان نوصفوهم بانهم methods كاين نقدر نقولوا هنا بان هذه راها method طريقه وكنقولوا وبالنا مرتاح however ومع ذلك هنا خصنا نردوا البال if a method takes procedures and techniques from a wide range of sources, some of which are used in other methods or are informed by other beliefs, it is more difficult to continue describing it as a method. نردوا البال باش نوضحو كما قلنا مستقبلا مع تولي الفيديوهات قالك الا الميثود يعني الا الطريقه خدات بروسيجرز وتكنيكس خدات اجراءات وتقنيات من مصادر اللي هي مختلفه اللي آه بعض منها كيتستعمل في طرق اخرى ولا يعني آه جايين من معتقدات اخرى هنا بامكاننا نقول بان it is more difficult to continue من الصعب المكان اننا نستمروا نوصفوا هاد الحاجه اللي شفنا نوصفوها كطريقه or as a method okay غيكون ده اسم اخر غنشوفو ان شاء الله من بعد آه يعني الا عندنا شلاضه ديال procedures و techniques ما نسميوها method okay. هذه هي الخلاصه اللي بامكاننا نستنبطوها من خلال هذا الشرح هذا اوكي uh, so that's all for today ما بغيتش نطول عليكم بزاف باش ما يجيكمش فيديوهات طوال وباش يعني تراجعوا وتحضروا شوية عليكم okay so uh, that's all for today uh, so please if you haven't subscribed yet to our channel you can click on the red button and don't forget to share it with your friends and colleagues to spread the knowledge and to make them benefit from our videos okay so thank you very much نشوفكم إن شاء الله على قريب see you